ئەو گۆرانی لە تەرەف بەڵەوە پێشکەشە با چاوەکانی ئەم نامەدی بۆم لازم ژیاری خۆشەویست بۆ کاکە بۆکان حسێن بۆ کاکە سنگەر حەڵەخان بۆ ڕەوای حاجی مەحمود بۆ کاکە ئايات هەورامی بۆ کاکە یاسر هەورامی بە تایبەت بۆ کاکە شەمێنی ئەزیز. هەڵیاوەی یاوەی دارە بەرزەکان شەو باخشەی مەلان. دار بەرزەکای شەوباخچەی مەلان وەی کزەی جەرێکم دێ وەک باکەی زەلان وەی کزەی جەرێکم دێ وەک باکەی زلان هيا ويا يا وي نخوا دم كوجي وين بخوم دمرم نخوا دم كوجي وين بخوم دمرم وي چونكا غريبم كزينا قلي قدرم هاي چونكا غريبم كزنا قلي قدرم دار برزكاي شباب شي ملال دار برزكاي شباب شي ملال بيك زي جريك مدي وقفا كي زلال جاك زي جريك مدي وقفا كي زلال بوكا كسجل شوما بوكا كيا دورامي كاكا شنجل كاكا بوكا بوك لازم شاري عزيز بوها منو بور رواق شوما كاكا ياسر وي يا وي يا وي اترسم بمريم خوا دنيا فري ما بي اترسم بمريم وي دنيا فري ما خوا بازينا كاسان جالا جيكا من شادي ويلا مال يا راكم جارم الخزاني ويلا مال يا راكم جارم الخزاني دار برزكاي شباب جاي ملان دار بەرزەکان شەوباب ويك زي کزەی مدي دێ وەک زلال جاك زي کزەی مدي دێ وەک زلال زەلال تایبەت جيك خالي خاڵێکی کاکاوکاری مەحامی محامي براي كاكا ئەزیز عزيز قەت خاڵی نابي هيا هيا هيا من يدور تودور واكامك يا بيني بباسي من يدور تودور واكامك يا بيني بباسي بفير بيسكي تشاو وادر دولم جوقا الباسي هلي سبير الام واكامك يا بيكا بخير هەڵی سەبیێرە لام کۆکانێک یان مەیکانە خوێنێ حاکم زۆردارە و خوا دەردونێم تۆم لێ دەسێنێ حاکم زۆردارە و خواکانێک یان تۆم لێ دەسێنێ بۆ چاوەکە ناوکاری محامی چاوان ታይበት ቦ ባሪ ምሳኑ በታይበት ኦጉራኒ በታዮ ዶ ባሪ ምሳኑ Ay, ay, ay, ay, ay. اقار تمانيل واقال قيان بجيب وصدي صار اقار تمانيل واقال قيان بجيب وصدي صار دورة من يبدان واقال قيان منام زمنار إلا باوكي شرشمي واقال قيان ببمي بباوه عشقی پاکی تو خواگیانت یان هر لایاد ماوان عشقی پاکی تو خواگیانت یان هر لایاد ماوان بود بو چاوکانی تاک حبیب باوکی کرده یاسه بو جگه خالقی بی انشالله قد خالی خب نبید هاي هاي هاي دي بابت ما مشاده توافي ما مرزاها بابت ما مشاده توافي ما مرزاها دعاي بو بكام ياري بي وفا دعاي بو بكام ياري بي وفا اگر تو ليلي يان يان يان يان يان شوي ليل دبيه هري وكو مجنون وفا ميل بيه هري وكو مجنون وفا ميل بي تایبەت بۆ جێگە خاڵەکەی کاکە جوانڕۆی کاکسەرکەوت ڕزای لا لەسەر حەڵ بە تایبەت چاومانە کاکە سەرکەوت haibadwo rebini se kabat bo hamai se kabat shaman ho ra Ay ay ay cabnusne nasar yeni mazarım Bünüzüne nasar کێلی مەزارم بنووسنێ لەسار کێلی مەزارم شەیدی عاشقم نەدەن ئازارم شەیدی عاشقم نەدەن ئازارم ئاسار قبیرەکەم یان گیان گیان گیان گیان با دیاری نەبێ ئەو چەنەی بینێ پێخەمبار ببێ باب جماع مجاده دعا في مام رزاق دعاي بو بكيام يا ربي وفاء دعاي بو دكيام ياري بي وفاء દુનિયા સૌ દયાથી દોસ્તી બતાવી ભાઈ છ મારા Ay ay ay Zinidan kiryama Suar davrum sima Zinidan kiryama Suar davrum sima زندانی ناداس دل دار بالای دوست بوما خم گلی برا گلی لدوز بریاوه خم گلی برا گلی لدوز بریاوه وكبي بيابان قفز كريا ويم وكبي بيابان قفز كريا ويم خبر خوا بیمارێ خوا خبر خوا بیمارێم چوار دیوار گریتیا شکارێ هەریاقی هر مەیل نەجاتیا دڵەری دڵێکە بوو بە تۆ ڕازیە دڵەری دڵێکە بوو بە تۆ ئەی خوار و كان دازگارەکە نگەری دوو خوار كان لە دازگارەکە ريحان دوو جەرچڵەی ڕێحان پریا بەبای بوو ما كير بڕ دايما گریانە ما كير دایمە شەڕیانە مەکەی یەردووکمان بۆیە شەڕیانە بۆم يا إخواننا الله ما اسمع ستاوى يا إخواننا الله ما اسمع ستاوى برينك يكون برينا نماوى برينك يكون إيش نماوى هيدا بيداد لو نسان حالا هيدا بيداد لو نزان حالا دايما خريكي أقريزة وخالا دايما خريكي أقريزة وخالا دووبارە پێشکەشتان کرد